Hello，我是盖伊，今天来到大家期待已久的清水健先生的私密访谈。大家好，男优的22年出演本数一万本 AV 男优の私密片です。哦，すごいね。那今天呢，特别准备了很多非常刺激辛辣的问题，要来访问清水健先生。那我们就一题一题来吧。早期拍片的时候会不会紧张？如果紧张的话，都是怎么克服？哦，もう毎回緊張しますね。 それもう場数と慣れです。但是我非常好奇一件事情，就是男生在紧张的时候，通常没有办法工作，要怎么样让自己进入这个工作的状态？そういう立たない緊張は僕なかったです。目の前の女性にすごい興奮してたんで。 <laughs> 立たないっていうのはちょっとね自分かっこつけようとしてる時に立たなくなっちゃうんでそういうのは僕なかったんですねかっこつけるって 拍过这么多片，跟这么多的 AV 女优交手过，有没有哪些片子是你拒绝拍摄？当你想要拒绝这工作的时候，你会怎么办？ <laughs> えー、ありますね。犬、僕、女性の乱行。 <laughs> 断ったんですけど現場に来てそれが発覚したので、だから女性の体にバターを塗る役になります 就算现场剧组人员就是在给你加很多的薪水，给你加很多的钱，你还是没有办法接受这个工作。 <laughs> そうですね。 <laughs> ちょっとね、道徳的にどうなのかな。太超过了。哦，わかりました。那既然清水健先生拒绝了这个片，他有没有挑战过什么？他觉得最特别的主题？特殊だったなっていうのは。 雪山であと砂漠の中で絡む72歳の双子のおばあちゃんと 3P っていう話がましたおお好厉は。いや <laughs> それね午前中が青い空ちゃんと絡みをして午後がおばあちゃんツインズのおばあちゃんと 3P だったんですよこの温度差がすごかったです、ね、这样子清水健先生还有办法进入工作状態吗できますおばあちゃんはその普通の生活してたら 72歳の双子のおばあちゃんと 3P ってできないからこんな珍しい体験はないっていうので興奮しましたねわー真的是不愧是专业等级的，身为一个专业顶尖的 a b 男优，他的年收入可以到多少？刚入行的新人呢，他的年收入又大概是落在哪里？新人は多分月に1万円とかだと思う。そんな撮影がないんで、で1本3000円とかなので、 一部し三千日元。所以大概是一千块台币。で僕は、まあ、男優として一番忙しかった時っていくらぐらいだと思います <laughs> そんな思ってるほど稼いでないと以清水健先生の行情，我觉得他一年应该有一千到一千两百万。それよりちょっと少ないな、三千万円ぐらいですね。AV 男優として活動してた時は三千万がトップだったんだけど。 今の方が収入があるんですよ AV 男やめた方はいややめてはいないんですけど因为青年在红了， <laughs> 他现在知名度越来越高了。目前在台湾耳熟能详的 AV 男优，一个是那一个就是清水健先生。要我讲出第三个，我还真讲不出来有谁。东尼大木啊，东尼大木，Tony，t o n y もうトニーさんはもう僕の大先輩です。で、タカさんも大先輩ですから。 不同时期的佼佼者。这边我很好奇一个地方是，就是 A B 男优应该有面试吧？那我想知道他的面内容是什么。 <laughs> もうとね、僕は面接ありませんでしたでも今は面接があって用意スタートっていう30分の間で何回射精ができるかどれだけ早く出せるかっていうのを競う試験がありますね <laughs> で一番早い人は用意スタート 哦，可是这样子会不会有就是早泄的问题？就变成说他在拍片的时候，他也是一上去然后就射了，那片子就没有办法再拍下去了。はならないんですね。なりません。これはこう撮影中っていろんなことを考えるんで撮影中っていろんなことを考えるんでなんか意識が分散されるんでだからこうちょっと治療になるっていうか伸びる这边再请问一下清水健先生，就是合作到现在的 A V 男优，A V 男优，呃，对不起。 大家合作到现在的 a b 女优呢，最喜欢的三位。三名か。いや、みんないい子なんだけどね。三谷あかりちゃん、飛鳥きららちゃん、阿部美香子ちゃん。这三个女优她有什么特点是比较吸引你的地方吗？是们的表情、情绪还是身体？みんなエッチの時に本気なんですね。その上で、えー、例えば阿部美香子ちゃんだったら、おっぱいがちっ アスカキララちゃんはもう現場がすごい明るくなるし可愛い三谷あかりちゃんはもう個人的にもう顔も体も全部好きっていう哦，也就是说，三个女优都有不同的特点，是让清水健先生吸引他的。不晓得你们 AV 男优或是你自己个人的生活作息是如何？朝9時に起きる。11時半ぐらいに1個目の現場。 15時に撮影が終わってジムに行きます18時から2本目の撮影22時に終わりみんなでご飯食べたりして、まあ、2時ぐらいに寝る那这样子不会觉得说在重训的时候会觉得特别累吗？いやもうジムに行ったらまた元気が出るんで、ただ足を追い込みすぎるとちょっとつっちゃって辛いですけど。哦，拍片的时候抽筋吗？いやもうしょっちゅうありますよ。正常位で。 でも足の後の現場ですよ、ああ行きそうああ行くああああおつああここにかけなきゃいけないから 我懂意思，就是你虽然抽筋，但是你没有办法自己喊停，因为导演没喊停，所以你必须临场反应、随机应变。平常常工作中就已有的性方面，日不平な生方面少了很います。 那我们都知道，就是 A v 男优的工作非常的繁重，也非常的吃体力活。那清水健先生平常会怎么样保养自己的身体，或是你有没有吃一些补充品？嗯、すごい気にしてるのはもう睡眠時間ですね。一日に七時間は絶対寝るようにします。食べ物もボディービルダーが食べるようなものはすごく食べます。ブロッコリー、アボカド、くるみ、青魚。サプリあります。僕今日持ってきましたよ。 哎，清水健先生也是 Micro 镜的使用者啊，对对对对对对，是吗？对对对对对，他他也是 Micro 镜的使用者，是是是是是。新美片ミノ、あとはまあ BCAA とか、今日持ってきたのがやっぱこれ。ああ、あとウエハース。 <laughs> 是摩卡口味的清蛋白。对，これめっちゃこれ食べたことあります？ 这个吃起来很像威化饼，就是酥酥脆脆的。僕世界各国のプロテインバーとかプロテインウエハス食べたんですけど、これ一番うまいっす。 <laughs> すっごい好きなの。家に死ぬほどありますから。不是我们自己在说，清水健先生也是，他说吃到现在 Myprotein 的蛋白棒是他吃过最好吃的。回到上一个问题，那想请问一下清水健先生，平均一天花多长的时间在做重训？ <laughs> 週に三回か四回ジム行 って1回のトレーニング時間は60分から70分おお、うん、这样子算是運動習慣很好そうです昔は筋肥大を狙ったトレーニングをしてたんですけども最近はもうちょっと神経をつなげたりするトレーニングとかをファンクション的なあとフォームとか比較偏功能性了解那不晓得新人先生对自己的指力有没有信心指のテクニックに まあないと言ったら嘘になりますけど我準備了一个小小的挑战要来跟清水健先生玩一下うわなんでしょういいですよいいですよ、はい、いよグー我準備了这个 <laughs> 手指训练器要来跟我们的清水健先生 PK 一下看一下我们用这这两只手指头あこっちで僕こっちなんだけどね 口技，过去过去。こっち。な、我这边跟清水健先生挑战三十秒，看谁看起来比较累。疲れていそうかどうかね。OK。Three, two, one. はい。健さん、疲れましたか？no。 死にそうああしの疲れましたでも結構来るな <laughs> 哦，哇！お、印お、不行啊，お、上神色自若、お、我我。我这个手指已经揪起来，前臂这边肿肿的。大修お、妈的！大修不？你们这样看起来怎么样？当然是你看起来太累了。哦，真的吗？お、家是专业，他还边笑边做。でも本当の手間は力いらないですからね。本当にこうグってって押すだけですから、あんま動かさないです。手でこうやってつつ作ってください。はいはいはい。 一番奥まで指を入れますよねちょっと上に触押して手前に引っ張ってきて突き当たったところが G スポットここんぐらいの力で大丈夫変にさっきみたいに動かしちゃうとポイントがずれちゃうんで一回見つけたらそこから指を離さないでここにクリトリスがあるからそれをダメ なるほど。找到那个点之后，不要在那边死命的抠、死命的考干嘛？乱搞一通。对，乱搞一通，不要这样。找到点比较重要。健身的起因，最满意自己身体的部位，最想要加強自己哪一个地方？筋トレのきっかけは、もともとすごい痩せてたんでコンプレックス。22歳の時にジムに行き始めたら、突然勃起力が上がったんで、それでどっぷり。 ハマりました体の中で一番気に入ってるのは四頭筋ですかね、はい、もっと鍛えたいなと思うところは肩ですねショルダー那像我自己在增肌或减脂的时候，我都会喝很多的乳清蛋白。那尤其是减脂的时候，反而会喝的比增肌的时候多一些。那想问一下，就是清水健先生，他一天会喝多少乳清蛋白？那最喜欢的口味是什么？ 絞る時とプロ増やす時のプロテインは多分回数はあんま変わんないんですけど飲むものが変わりますよね味は味はこのモカと、まあ、他の味ミルクとかパイナップル味とかそういうのをこうローテーションして飲みますね然后想请问 Ken 长，就是有没有推荐一些我们徒手的训练动作，可以提升我们不管是持久性或是硬度的一些徒手训练动作？哦、一個はスクワットです。もう一個は インナーサイといってこの内転筋を鍛えるトレーニングがあります瞑想、うん、瞑想ちょっとちょっとややってみましょうお <laughs> 私 <laughs> だって質問したじゃん、 <laughs> えーまず足の裏と足の裏をくっつけます最初の5回はちょっとそんなに力強くしなくていいです全部で20レップス20回やります、はい、じゃあ軽く力入れてそう4で僕が 開くのでそれにちょっと耐えてください閉じて、で耐えてもうちょっと力抜いていいですよはいではいはいえはいツーはいスリーはいフォーはいファイ ここからいきますせーのはい6セブンもうやめて シミケ先生もうやめますや啊，頑張った頑張った。Ken 厂就是想跟你学一些教观众朋友们如何取悦自己的另一半的一些动作。前技技、シミクニ一番奥まで指を入れて、ちょっと上を押して、手前に引っ張ってきて突き当たったところが G スポ。これをちょっと上に押しながら、クリトリスを ちょっと吸いながら縦なめ吸いながら縦なめで乳首を一緒に触るこの3点攻めが喜ばれますね最初はものすごい弱い弱い力でやって相手のリアクションを見ながら強弱をつけてくださいもう一つもう一つが終わった後に女の子を大事にしてあげるってことですね例えばティッシュは自分よりも先に女の子をこう拭いてあげたりとか何かタオルをかけてあげて水を渡してあげる そういう気遣いが大事。对，要让另一半觉得自己有被尊重的感觉，不要结束啊，自己弄自己，或者是跑去做其他事情打妹。嗯，男生的小弟弟他有尺寸，那有些人会比较大，有些人比较小。那比较小的，通常他会自卑感会比较重一点。那想问一下，片场就是要怎么样克服，就是男生小弟弟比较小？件事情。 大きさをね議論するのではなく与えられたものをどう使うかを議論した方がいいんですだから正直ペニスの大きさというのは関係ありませんで大体ペニスの大きい人自慢してくる人にセックスの上手い人はいないんですで理由はそれは <laughs> もう大きさに頼って使い方をね考えてないんです勃起した時にペニスが8センチあれば女性を満足させられるっていう、えー、データもありますなのでこのさっき取ったこのおすすめの6体これを しっかりと意識してやるその肩を動かさないとか的確に気持ちいいところに当てるさっき言ったシミくんにとかそういうのを駆使すれば女性も満足していただけるんじゃないでしょうか。这个问题呢应该也是蛮多人会有的问题。就如果自己的女伴或是自己的另一半，她不喜欢从事性行为的话，那那怎么办呢？ うんと、その彼女がセックスが好きじゃない理由を探っていく必要があります本当に気持ちいいセックスをしたことがないから好きじゃないなんか嫌な思い出があるのか生まれ持って例えば性的なものに関心がないっていう人もいますだからその女性がなんで、えー セックスを好きじゃないかっていうのを理由を探り当ててでそこから本当に気持ちいいセックスをしたことないっていうのであればあ自分がこうしてあげられることをする性にその興味が湧かないっていう人もいますのでそういう人にこうセックスしようセックスしようって言ってもちょっと心の負担になるのでそれはお互い話し合ってセックスをこれも通していくかを話し合うべきだと。那想问一下 Ken さん，就是对那方面 比较有经验，所以女生去的话，通常你是有办法察觉到的嘛？平常要怎么从女生的表情啊，或是肢体去观察，她说她到底有没有高潮？ 分かんないですし行ったかどうかを気にしてしまうと本当のセックスではなくてスポーツ的なセックスになってしまうので僕はあまりうんその相手が行くことに対してそんなに重要視したないでどうしても女性を行かせようとすると終わった後に幸福感じゃなくてなんか達成感っていうか行かせてやったぞみたいな気持ちになるのでではなくてお互いにこう幸せだと思えるセックスを僕はしたいなと思う人です 呃，就所知，我知道男生他可以等一下，就比如说男生如果已经去了，那女生还没到的话，也不能再继续下去了。有些男生他会稍微等一下，让女方先高潮之后他自己再高潮这样子。不不不不まあまあそれができる人だったらいいんですけども、うんできない人すごいですね。ガイさんそれできるっていうのは。まあまあそういう人はまあそれできる人はまあそれでもいいと思う。 でえっ、ー、とね行ったかどうかっていうのはもう本当に自己申告の世界なんで分かりにくいですね人によって生き方が違うんで。うん、だけどセックスっていうのはお互いのコミュニケーションだからどんどんどんどん意見言い合ってた方がいいんですよねそれでね信頼関係を結んでいくのでまあ行くをゴールにしてしまうと 但是我觉得这件事情还是喜欢是相互配合会比较好。我满足了，我也希望对方得到满足。 啊，そうですね。まあそれそれが一番いいと思います。很感动呢，能跟清水健先生促膝长谈这件事情。最后最后一个问题，想请问片长就是对于万人展这个成就，他自己有什么心得？同じセックスの形の人って一人もいないんですよ。だから人それぞれのセックスの形があるからずっと興味が湧き続けるんですね。この子はどうしたら喜ぶんだろうとか、どういうセックスを望むんだろうっていうのをいつもこう考えながらね。 皆さんにこう伝えたいことは100人やったって自慢する人いますけど100人と1回ずつやってる人よりも1人と100回やってる人の方がセックスはねこうまいというか深いんですよね100人やったって自慢する人は入れた瞬間がゴールになってるんですけど1人と100回やる人は入れた瞬間がスタートになってるんです一そうですね 人数を自慢してくる人はああんまり、信用僕はしてないですね <laughs> まあまあまあ僕は一万人やってますって言っちゃってるんだけど <laughs> まあまあまあまあそれはね、うん、うん、まあ、職業柄ということで許してください 好，那以上就是今天的访谈内容，真的是十分的感谢清水健 s h i m i k e n s n 嗨，ありがとうございます。ありがとうございました。对，那今天呢，不论是一窥了 AV 男优的生涯，也学到了非常多，不管是提升性能力啊，或是。 取悦另一半的技巧，那真的是受益良多。 <laughs> 那影片的最后呢，我们清水健先生有一句话想要送给我们台湾的朋友，当个体贴的伴侣。没错，当个体贴的伴侣。那今天的影片就先到这边，有任何问题欢迎在下方留言，或者是如果你想看什么想看的内容，也欢迎留言给我。我是健人盖一，我们下次见，拜拜。拜。我会当个体贴的伴侣。 えななんていう意味ですよね優しい伴侶になりましょう優しい伴侶になりましょうおいい中国語を教えてもらいました <laughs> シェシェ